हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के बना रहा हूं और गूगल शीट में आपको सिखाऊंगा एक आसान तरीका जैसे आप अटेंडेंस शीट बना सकते हैं यहां पर देख सकते हैं ये टिक मार्क बनाया हुआ है हमने अब जितने भी जगह पर आपको टिक मार्क चाहिए उतनी जगह को आपको सेलेक्ट करना होगा ये देखिए कैसे सेलेक्ट कर लेना है तो जैसे मान लीजिए इतनी ही जगह पे हमें टिक मार्क चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके आपको कहां चले जाना है सीधा इंसर्ट पे चले जाना है और यहां पर चेक बॉक्स दिया हुआ है इसी पर क्लिक कर दीजिएगा जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड पार्ट्स पे टिक मार्क बन जाएंगे उस पर टिक कर लीजिएगा या अनटिक रखिएगा ये आपके ऊपर डिपेंड है ठीक है तो यहां पर एक छोटी सी अटेंडेंस शीट मैंने क्रिएट की है जिसमें पूरा संडे संडे को भी वर्क रहता है ठीक है मतलब ऑल डेज वर्क रहता है 31 दिनों एक, पूरे के पूरे 31 दिन काम रहते हैं ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 25 डेज प्रेजेंट डेज आया हुआ है अगर मैं अगर मैं यहां से अनटिक कर देता हूं तो ये 24 हो जाता है अगर फिर यहां पर आता हूं यहां पर भी अनटिक कर देता हूं तो 23 हो जाता है देख सकते हैं यहां पर इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको दिखाई देता रहे ये देखिए 23 हो गया इसको भी अनटिक कर दिया ये 22 हो गया अब जैसे ही टिक करेंगे तो ये 23 बन जाएगा 24 24 देखिए ये देखिए ये 25 बन जाएगा देख सकते हैं तो ये कैसे हुआ इसी के बारे में बात करेंगे तो अभी आपको टिक मार्क बनाना आ गया होगा कैसे टिक मार्क बनाना है सेलेक्टेड पार्ट में जाकर के इंसर्ट टैब पे जाएंगे और सेलेक्टेड पार्ट में जाकर के चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो टिक मार्क बन जाएगा अब ये टोटल प्रेजेंट डेज की क्या कहानी है वो बता देता हूं देखिए कैसे कैलकुलेट करना है यहां पर रखना है कर्सर को is equal to count if लगाना है क्या लगाना है काउंट इफ काउंट इफ क्या करता है कंडीशंस के बेस पे काउंट करके हमें दे देता है वैल्यूज को यहां से पकड़ना है इसको और फिर सेलेक्ट करते हुए सेम रो में सेलेक्ट करते हुए हमें चले जाना है आगे की तरफ यानी इकतीसों दिन का अटेंडेंस हम रिकॉर्ड करने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा पूरा 31 दिन का अटेंडेंस यहाँ पे होगा रिकॉर्ड तो यहाँ पे 31 तारीख तक पूरा हमें सेलेक्ट कर लेना है एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सजेस्टेड फिल आ रहा है टिक पे कर दीजिए और यहाँ पे टोटल प्रेजेंट डेज आ चुका है देख सकते हैं जिन जिन दिनों में ये एबसेंट रहे होंगे उन उन दिनों की प्रेजेंसी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई है और इसी तरीके से अन्य भी रोज में हुआ है जो भी स्टूडेंट हैं उनके रोज में ऐसे ही हुआ है ठीक है अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए आपको टोटल एब्सेंट डेज कैलकुलेट करना होता तब क्या करते तो यहाँ कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे लिखिए काउंट इफ फिर से ठीक है और काउंट इफ लिखने के बाद वही चीज करना है आपको सेलेक्ट करना है वापस से तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करते हुए आ जाइए लास्ट तक यानी इकतीस तारीख तक पूरा इकतीस तारीख तक सेलेक्ट कीजिएगा ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा ये बात आपको ध्यान रखनी है ये सेलेक्ट हो गया कॉमा दीजिएगा यहाँ पे दे दीजिएगा डबल कोर्स में फॉल्स बस फॉल्स दे देना है ब्रैकेट को क्लोज करना एंटर करना है यहाँ पर टोटल एब्सेंट डेज भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा जैसे ड्रैग करवाएंगे नीचे तो सारी चीजें सारी डिटेल आ जाएंगी ठीक है अब यहाँ पे टोटल डेज है तो टोटल डेज काउंट ए फॉर्मूले की मदद से मैंने कैलकुलेट किया ये देख सकते हैं काउंट ए लगाइए और पूरा का पूरा जैसे सेलेक्ट किया था वैसे सेलेक्ट कर जाइए तो ये आपकी अटेंडेंस शीट तैयार हो जाती है बहुत ही आसानी के साथ पांच मिनट लगेगा इसको तैयार करने में तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video